quiero que te pegue <laughs> Chelín. está hablando por Messenger, ¿verdad? Simón. <laughs> es tu novia, ¿verdad? ¿Eres? Ya, no le insultes así, no, no insultes así a tu novia. Uf, y me cago. <laughs> A ver, ya invita Mira, porque me estoy vistiendo bien 4K, déjame vestir. <laughs> A ver, yo también. voy a vestir, a ver, espera. Ah, mm, si pues, este? Supongo, no sé, está. Hostia. Este, está perro. <laughs> Dale, ya, invita. Puta madre, con esta chamacarda. ¿Sabes qué me voy a poner el corre. <laughs> Nada. a ver, no sé cuál ponerme. Mm, es que tengo pocas. Mira, la verdad no sé cuál ponerme. Yo voy a desplazar a mi compa. Sé que lo mataron unos ratones, pero... Dale, Vamos a la última, de espada postal. La última. Dale. Pues si quieres, no sé. Bate. A más, yo, tengo... 35 te pasa. Te pasas, Nico, te pasas. jugamos una clasificatoria al rato, como en la noche. Pues si quieres. Con mi cuenta y ahí la avanzamos un poco a la otra cuenta. Pues sí. Espera, espera, pero en, no, en Espada Mortal no, vamos a jugar en. En Duelo Escuadra. me va, se me va la No, no importa. No importa, es que el Espada Mortal como que. Ah, ya aburre mucho. Es lo mismo, pues. Eh, o sea, yo siempre gano, por eso es lo mismo. Espérate, ratón, yo siempre lo iba, iba a reemplazar, pobre. ¿Qué cosa? Ah, a mi hermano, no lo que lo mataron. O de la madre. <laughs> a ver, a ver, vamos a darle. mira que ya no mande mensaje. Pero yo no te estoy mandando mensaje me chance, uno, dos minutos. pero, pero la, partida, ¿qué <laughs> ¿Lo bloqueaste? Bloquear, bloquear, grupo, bloquear a Ricardo. Acá viene, acá viene. Listo, ya voy. Vienes bien recargada, ¿verdad? Vienes recargada. Ya no voy a recargar ya, nunca vuelvo a recargar. ¿Por qué? Ya no. Espera, ya, ya voy a salvarte. madre, si apenas estoy entrando y con la no lo que acaba de bloquearme. La voy a rematar. Hijo de su puta madre, maldito padecido, órale, bigote. Voy a enseñar a esta a respetar. Llega el bigote, el bigote le pega en la cabeza, el bigote se va como un ratón huyendo, llega un dinosaurio, trata de rematar. ¡Ah! ¡No! Y boom, le tumba la cabezota porque es un ratón. <laughs> se cubre, maldito ratón este. Yo soy, yo soy un ratón con clase. Llega el pinche lagartija, la lagartija verde Llega <laughs> este ratón, el de <laughs> bronce 1, que no puede llegar a día heroico. El Nicole. <laughs> Nicole, no es bronce, es oro. A mí me vale madre porque no lo tengo en ultra. Así que pues. ¡Ah! no, no, no, no. Ya lo tasajea No, ya se lo saquiciaron. ¡Ey! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo que? Ah. ¿dónde estás? <laughs> Aquí estoy. Eh, mira, este se salió del mapa. No me falta el respeto. Ey, tranquila. Oye, porque a ti te dan más, más, más, muri, más, más, más, ¿qué? A este qué te dan más. Ándale, más, más dinero. Porque soy muy pro. <laughs> Pero yo también soy pro, soy más pro que tú. Bueno, no lo sabemos. Aparte creo que no compré la... No compré este... Espera, espera, espera. no le di ninguno. mira, mira. Me caciquearon entre los tres. A la micha. Espera, espera, espera, Lucio, yo te cubro. Mira, hasta lanzo una granadita. Mira, ah, no manches. No mami, no sirvió ya, ya No pude. Pues ya, no me pude. Ya Uy, no me Yo no te casi. Viene bigotón. ¡Remate uno! ¡Oh! mataron y ese puto ratón, ratón, ven para acá, ayuda, bigote, porque se va a morir. Salieron del drenaje, men. Eh, me va a rematar, no, ya valió, más. No, ya se lo caciquearon. Mira, hasta le doy su like. Pinche ni... ¿Qué? ¿Por qué le doy like a mí? No, ratón. Porque pues, tú te moriste primero. ¿Qué ratón eres? ¿Qué ratón? Ellos sí se lo merecen. Para, para Mira, para que vea que soy muy bueno, te regalo esta arma. A la mecha, amiga. No manches, eres el mejor. Ahí me gasté mil, ahí me gasté mil de oro, ratón. Ay, todavía me, reclamas. Simón, te reclamo. ¿Tú para qué me lo das? Uy, acá vienen, acá vienen, espera, espera, espera. A ver, espera, Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Porque si no, ¿con quién me voy a quedar? Eh, cuidado, te estoy diciendo. ¡Ah! Hasta yo me espanto. Uy, uy, uy, no, no, no, me está dando, me está dando. Ah, no, manches. Ya hasta la rematé, no sé ratearon, pinche ratones, ¡Esto me ratearon mi kill. No, manches, ya no están tasajeando. Todo por Nicole, mira. Ay, mira, hasta a ti ya te di tu like, ya te di tu like. Buenísimo. Mátame, Jay. Madre, si me van a matar. Mátame. Se pasan, en serio. Sí, tengo 69 de batería ya. No dejan cagar a uno, en serio. Agustín. Agustín de ruido. <laughs> es la ruina, bro. A ver, pues, no, ya no creo, ya no creo hacer nada, man. Ah, nos van a tasajear. Son muchos. Nosotros somos solo dos. Bueno, tres, pero pues, el otro no cuenta. ¿Por qué? Porque corre y todo, pero no hace mucho. Bueno, yo tampoco hago nada, pero no importa. Eh, vamos a darle. Dale, remate una. Ah, puse dos paredes de blue. Y aquí no. Dale, remata y remata, eh. Tumba, mejor dicho, tumba. Tumba uno, tumba uno, tumba. Igual, tumba Dale, dale, Lucio, ve. Lucio, ya están detrás. Huye. Eh. Se salió, de la pared. Espera, espera, espera, ya, ya le rompí los pies. Vamos. Uy, agárrale todo, agárrale todo porque... ¡Ah! Tantas paredes. Mm, pues no sé qué voy a agarrar. Granadas, agarre muchas granadas porque pues, ya sabes, a veces tiran granadas. Los ratones. Compré nueve granadas. Así nos hicieron ratatatat, nos dieron el fundillo. En la parte oscura. Dale, vamos a correr. Mm, pues no vienen ya, ya como que ya saben qué pedo tienen un poquito de miedo. Están Van a subir aquí, mira, en esta escalera, así que voy a taparlo. Ala, a esa siempre le reviento la cholla. Pobrecito. La van a hacer un trasplante. El, la, último, acá está el la van a hacer un trasplante de cabeza. Pobrecito. Eh, voy a poner a cargarlo el mío. Vale. Uf, ya murió. Ya hasta le hago el emote. Ah, ja, ja, ja. Sí, sí, sí. Mira, ah, sí, sí. Que chido, que chido. Eh, mm, Agárralo. No sé pone esto, supongo. Bueno, después de una regañiza, vamos a darle. ¿Qué pedo? ¿No te regañaron? A no, no te regañaron. Yo escuché que. escuché. tu puta madre. Que estás agarrando esa cosa, ¿eh? Viste qué oreja tiene. Eh, acá hay uno, acá hay un ratón. Acá hay siete mm. ratones, eh. Pobrecitas. Ah, corre. Hay que cubrirnos porque aquí sí nos pueden tasajear todos, Ah. Uy, tumbé uno, tumbé uno. Tumbé Uy, hasta los, hasta con las granadillas. Ya le bajé vida. Uy, mira, puse la pared hasta la difícil. Hasta en casa de la chona. Quita está el último. Está, está, está, está, está. Eh, yo le bajé toda la vida, qué pedo. Andan robando, eh. Voy a cortar las manos. Mmm. Compra glue, hijo de tu puta madre. Una WM, ya tiene que no comprar WM aquí. Bueno, ni he comprado WM pero? Ah, ya le compré. Había un truco aquí, no sé si sigue funcionando, yo que sé. Que disparabas y cambiabas de arma y así. Y ya no tenía que recargar la WM, pero supongo que... Ah, ya no sigue, ya. Ah, no sigue, ya, no. sigue la verga. ¿Por qué no? ¿Por qué pues, no? ¿Quién te, ¿Quién te dio permiso? Yo nunca te dije que... Hazlo, ¿eh? Yo nunca te di permiso. ¿Qué? Eh, ¿qué hace? Oh, Espérate. No lo rompas, que no ves que ahí no tiraron granada. Hasta los refuerzos. Pues. Vete, vete, allá, hay granadas. Yo mejor salto. Pon la pared glue. <laughs> ya lo tumbaron. ¿Allá están? ¿Allá están qué? Ah. ¿Ahí están qué? ¿Qué, qué pasó? Me dejaron tocadísimo. Acá están, acá están. ¡Los llevado! No, me caciqueó. a uno. Ah, pon ah, pared. no. no. ya No. Ah, <laughs> Hiciste muy mal, crack. Ah, pero mira, me hice 5 kills. Muy. Yo me hice 3, ¿viste? 3 <laughs> No sé, no lo vi. Supongo que 2 3 algo así. Eh, ¿Cómo que dos, ratón? ¿Tú siempre te haces dos kills? A ver. ¿Qué? O, al rato que cargue mi teléfono va a ver que me voy a hacer hasta 20. Ojalá. ¡Abre, puta madre! A ver. <laughs> No, no aparece. Ah, ah, te, hiciste cuatro. Te hiciste cuatro. Hmm. Hasta viste, Para que veas. Nada de dos kills. Está bien <laughs> retroceso. ¿Cuándo qué? Está bien retroceso. <laughs> ¿Y por qué? Porque ¿Con qué derecho lo dices? Porque me dijiste que hiciste dos kills y hice cuatro para que veas. Ah, pero <laughs> porque tú me la robaste. Mm. Así ah, terminado se nos lo ve la lagartija. A la, a la, la, la, la lagartija cósmica. La lagartija. Eh, Eh, ¿Te digo algo? ¿Qué? Estoy grabando. Me vale un kilo de <laughs> pues madre. Pues supongo que... <laughs> ¿Lo puedo subir? Escuchen, porque te doy yo. ¿Cómo se llama esa puta madre? Eh. ¿Cómo se llama esa puta madre, hijo de la verga? Uy, ¿qué hablas así? Ya. Te doy. Te doy permiso. Si <laughs> eh, luego me tiran niño, chinga tu puta madre, maldito cabezón, le voy a decir. <laughs> ¿Cómo le vas a decir? <laughs> El pinche niño rata, cállate, maldito cabezón de mierda. <laughs> ¿Por qué le vas a decir eso? Porque me está diciendo ratón. Pues lo que eres, eres un ratón. <laughs> ¿Y tú, ratón? Eres un ratón de primera. Un ratonón. Somos, somos un ratón, Tú eres un ratonón, yo no. Yo no soy un ratoncito. Pero de eso que tan y habla. Dice que es un ratón que se que habla. <laughs> Ay, man. Entonces si sube el video, <laughs> si, puedo subir el video. Eh. Sube. Ya me vale madre. <laughs> A ver, por última vez, ¿cómo le vas a decir a que te diga niño ratón? Maldito